эксклюзив квн командасы қаршолабыз Исәмсіз достар, сынаулығызда қызлардан тығына тұрған команда «Эксклюзив». Так, Регина, Камилу қоя. Ә, Камила бар, бірінші комплекста, әлі сегізінші комплекс... Тибет түгіл, біздің команда ойын тұрған кәш! А, міне бит ол. Регина, бұл құршақ. А? Я тебя люблю. Ол мені бі... құбірек құшай. Так, қызлар, сіз нәлсә мені детский мирда қолдырдығыз. Эй, сіз нәлсә мені мұрыныма бұ құршақ, олдығыз міне. Ол бізге көбірек қыршай. Не үшін? Я тебя люблю. Шунан. Ай, сендерсе Вот, көре. Так, қыздар, жетті қыланмағыз. Эксклюзив, башлыйбыз. Әр қыздың инстаграмда мындай фотографиялары бар. Так, нәрсе аласыз ма? Ә, э, юк, миңа бу букет ошамады. Миңа икенчесен алып килгезәле. Күз алдыгызга китерегез мәктәптә булган хәл. Тагын икелегә шумдыгыз. Дәресләргә йөрмисез, өй эшләрен Мен Мин 9-нчы класска Ярар, сау боласыз нәрсе тоқтаған опа опа опа сіз бітіңізге да бишілік қоярға жиынған едіңіз ә дұрыс молодецлар бұлдардығыз біздің арада мындай да хәлләр болғалы Лейсен, ол сенің янында тоқтамады. Мен оны отшивать еттім. Біз оның білән тура келмейбіз. Ничек инде ул? Ул Nokia зарядкасы, ә мен iPhone. Ул пылесос, ә мен чиста квартира. Ул миңа керек түгел. Молодец. Молодец. Ол сені ташлады Күзолдығыза кетірігіз мәктеп олдында бұлған хәл. Ләйзен тұқта енді. Сен нәрселер тудырдың. Шының қәтлігі ауыр. Онда ең керекли әй Әйе, әйе ұшамысың ма әйдә текшір косметичка нишләп шуның хәтлек зур Безнең сыйныфта 15 кыз уйнай ярар ярар сиңа фен нәрсәгә кирәк Безнең сыйныфта солқын ә соңғы партада отырса удлинитель ярар ышаныйк Мин беләм, син диетада утырасың. Юк, тәнәфестә үземә маска ясыйм биткә. Ә, аңлашылды. Помидор? Ә, маскага кирәкме? Мин диетада утырам. Ә, Фалан. йомырка? Юк, юк, тимә. Анда канупул. Синең китапларын куясың. сенің портфеліңді уф тойдырдың! камилла сен не істеп менің алдың мен аны бір ай бірге үйлеттім қора Жүрі!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 Анархии. Нарушение установленного порядка. И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса. И знаешь, что является основой хаоса? Это страх. Это страх.